राजस्थान की गहलोत सरकार को इन दिनों दुष्कर्म कांड बेहद चुनौती दे रहे हैं जी हाँ अलवर दुष्कर्म मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अलवर के ही कठुमर स्थित सरकारी अस्पताल के एक लेबर रूम में एक महिला से एम्बुलेंस चालक और अन्य कर्मचारियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया यह वारदात सात मई की है लेकिन महिला ने गुरुवार को मामला दर्ज कराया कठुमर थाने के प्रभारी राजेश कुमार के अनुसार पीड़ित ने लोकराज के डर से अपने साथ हुई वारदात की बात दो दिन तक किसी को नहीं बताई लेकिन थाना गाजी में अनुसूचित जाति महिला संघ हुई वारदात के आरोपितों के पकड़े जाने की बात सुनने के बाद उसने मामला दर्ज कराया कुल मिलाकर इस महिला